<laughs> Oh, भेज दो खोरजी के मोबाइल कि करे बतियती तमनवा तो करे बतियती वीडियो कॉल राजा बराबर ऑर्केस्ट्रा बजा

संतोष राज संतोष राज संतोष राज संतोष राज विश्वकर्मा विश्व समुदाय हो रहा संतोष राज संतोष राज संतोष राज जय विवेक यादव के राजी मिन्हा संतोष राज संतोष राज संतोष राज संतोष राज विश्वकर्मा विश्वकर्मा विश्वकर्मा प्यार कर गुमना हमारा रहे जब डीजे विवेक यादव ए राजी मिन्हा और बहनों अब की बार जो बारहवीं पढ़ के इंटर में एडमिशन लेगा उसे भारत सरकार की ओर से एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन दिया जाएगा अरे अरे सुना सुना नेताजी सुना कोई ना पढ़ाई दिला हमने के डकाई शिवेगांव डोमनपुर शिवे